Hola, mi nombre es Jaime Villalobos y estamos aquí en Living Test. Este es un espacio donde probaremos productos que destaquen por su innovación, calidad y prestaciones. El día de hoy revisaremos un Godan Shifter Classic 4. Este es el último modelo de la línea Shifter, una línea de bajos con un look clásico pero que tienen una gran versatilidad. Este bajo de cuatro cuerdas tiene un cuerpo sólido de basswood, es decir, de tilo canadiense laurentian. El acabado del bajo es blackboard y esto deja ver una porción de la madera. El brazo es de rock maple, es decir, de arce, con un excelente trabajo y acabado de traste. El radio es de 16 pulgadas. La escala es de 34 pulgadas. La anchura de la nuez es de una pulgada y media. La unión del mástil con el cuerpo está asegurada mediante seis pernos. El borde redondeado permite un cómodo acceso a los registros más altos. El puente permite una doble opción. Las cuerdas pueden ir a través del cuerpo o ir enganchadas en el puente mismo, es decir, es de carga frontal o trasera. La electrónica es un punto especial. Tenemos cápsulas pasivas Godan en la clásica configuración Precision Jazz que nos dan una amplia gama de sonidos que van desde el rock al funk puro. Los controles son un volumen, un tono y un especial selector de cuatro vías. Como hemos visto, este bajo es único en su clase, con una amplia paleta de sonidos, gracias a la combinación de sus cápsulas y a su especial electrónica, tenemos un bajo que es incomparable en su relación de precio y calidad. Bueno, este es el fin del análisis del día de hoy. Si deseas encontrar este producto, búscalo en la descripción que acompaña a este video. ¡Hasta luego! De hoy revisa. es un sol, como Si deseas encontrar este producto, ingresa al link en la descripción que acompaña a este video y me salió cortado. Se está el, el